بسم الله الرحمن الرحیم سلام شاگردای عزیز دختران و پسران بسیار خوب امیدوار هستم از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین های گذشته را هم خوانده باشین و کار خانگی را انجام داده باشین با بی امیدواری امروز درس نو خدا آغاز میکنیم که یکی از های دیگه مضمون تاریخ تان است خب قبل از اینکه درس آغاز بکنیم یک مرور کوتاه برای درس گذشته داریم درس گذشته ما شما در مورد چی بود؟ بسیار خوب درس گذشته ما شما انتقال قدرت از اموی ها به عباسیان بود شما در درس خواندین که ابو مسلم خراسانی توجه عباسی را به خود جلب کرد تماس ها با اینا گرفت و در نتیجه تماس ها و ها بود که لشکرش به دمشق حمله نبوده و در نتیجه آخرین خلیفه اموی ها را مروانه شکست داده و قدرت به آل عباس انتقال کرد که اولین خلیفی از اینا عباس صفا امروز ما شما درس جدید خودم خانیم که چگونه خلافت عباسی ها سقوط نمود. پیش از اینکه درس بخوانیم اهدافی که برای درس تعیین کردیم او را هم برای شما معرفی میکنم باز هم سلسله درس های تاریخ است صنف خب ما صنف هفتم مضمون تاریخ موضوع خلافت عباسی ها چگونه سقوط کرد درس ما درس سی و پنجم و صفحات کتاب ما هفتاد و نو و هشتاد اهدافی که برای درس تعیین کردیم شاگردای عزیز دخترهای خوب که تا ختم درس ما شما این اهداف به دست بیاریم و شما به این اهداف برسید این اهداف ما قرار زیل هست اول آشنایی شاگردان با عوامل طرفداری دایر فوشنجی از مامون آشنایی شاگردان با عملکردهای خلفای عباسی در روزگار واپسین و آشنایی شاگردان با عمل قاطی سقوط خلفای عباسی این بود اهداف ما شما انشاءالله تا ختم درس بخیر کوشش میکنیم این اهداف را به دست بیاریم و درس کاملا درک بکنیم در با هم با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم که سقوط خلافت عباسی ها است خب در تصویر یک سکه می میبینین یا پول فلزی هست که این پول نشان دهنده زمان عباسی ها است که در زمان عباسی ها به این شکل یک سکر از زده بودند یا به اینی یک شکل داشت خب سقوط گفتیم سقوط های عباسی هست که بعد از شهادت ابو مسلم خراسانی تعداد زیادی از عمرای محلی به خصوص در قلمرو امپراتوری اسلامی بر عباسیان به اعتماد شدند یک تعداد از حاکمان محلی در هرات و بلخ با مخالفت روی آوردند یعنی با با, با مقابل عباسی ها مخالفت نشان میدادند یک تعداد از حاکمان در حیرات و بلخ با مخالفت روی آوردن و در بین پسران هارون رشید یعنی مامون و امین هم نزاع برپا شد مردم هرات به خصوص تایر فوشنجی و دفاع از مامون برخواست یعنی از مامون دفاع کرد و خاطر چی تا از یک طرف ظلم عباسی را در برابر ابو مسلم خراسانی تلافی کنه چون ابو مسلم خراسانی در زمان عباسی ها به شهادت رسید و از طرف دیگر نقش مردم عرب در اداره بغداد و خلافت اسلامی زیادتر بسازند این هم یک تعداد عوامل بود که خلافت عباسی ها را به سقوط مواجه کرد بر علاوه از این عوامل دیگه هم وجود داره که خلافت عباسی ها را به سقوط مواجه کرد این عوامل و ترتیب میخوانیم اولین عاملی که در سقوط عباسی ها رول عمده داشت یک ظلم بر و خلاف وعده ها عمل کردن یعنی وعده که میکردن عباسی ها به وعده خود وفا نمیکردن و عباسی ها به امراهان غیر خانوادی خیش وفا نمیکردن که یک نمونه آن ظلم به ابو مسلم خراسانی بود دوم با وقوع پیوستن قیام های متعدد علیه عباسیان در هر گوشه و کنار خلافت عباسی ها عمرای محلی برای آزادی و استقلال خود به قیام ها پرداختند و به این ترتیب دولت عباسی ها روز به روز ضعیف شده است یعنی در هر گوشه و کنار ملک مخالفت ها علیه عباسی ها آغاز شده بود موضوع سوم بیکفایتی خلافای عباسی بود یعنی در آخرین وقتی که یعنی خلافت کسانی به قدرت هستند که اونا جز از آزار دادن مردم عیش و فساد کار دیگر نداشتند با او خاطر دیگر دولت آیسته ضعیف شده میرفت و دیگر نمیتونست به اقتدار خود ادامه بده چهارم نبودن مرکز قوی و مدبر یعنی یک مرکز قوی وجود نداشت تا حکومت اداره میکرد و به این خاطر زمینه برای تجزیه طلبی مساعد شد و عامل عمده و قاطی دیگه که در سقوط عباسی ها رول عمده داشت حجوم نیروهای مغولی تحت قیادت حلاکو بود که به بغداد رسیدند و به خلافت عباسی ها خاتمه دادند این بود درس امروز ما شما خب حال باز هم یک بار خلاصه درس برتان میگم شاگرده عزیز خلاصه نکات عمده را سر تخته برتان نوشته میکنم شما هم نکات عمده را با خود یادداشت بکنین تا در یاد گرفتن درس شما را کمک بکنم خوب شکرده عزیز حالا از روی تخته نکات عمده را به برتان نوشته کردیم دست برتان خلاصه می شما خوب توجه بکنین و نکات عمده هم میتونین با خود یادداشت بکنین سقوط خلافت عباسی ها میخوانیم که چگونه خلافت عباسی ها سقوط کرد البته تعداد زیادی از عمرای محلی برخلاف عباسی ها یا با عباسیان به اعتماد شدند دیگه هیچ کس بالای عباسیان اعتماد نداشت مخالفت ها زمانی به اوج خود رسید که بین پسران آرون رشید امین و مامون نزار داد و تایر فوشنجی هم به طرفداری از مامون برخواست تا از یک طرف ظلم که بالای ابو مسلم خراسانی شده بود او را اعاده بکنند عوامل دیگه هم وجود داشت که یک یکشه ما شما میخوانیم. این عوامل یکیش ظلم بر و خلاف وعده عمل کردن بود یعنی وعده هایی که عباسی ها میکردن و او عمل نمیکردن و به غیر از خانواده خود به دیگران ظلم میکردن که یک مثال از را میتونیم که ظلم بر ابو مسلم خراسانی یا شهادت رسندن ابو مسلم خراسانی بود موضوع دوم با پیوستن قیام های متعدد علیه عباسی ها در هر گوشه و کنار قیام ها بر علیه عباسی ها شروع شد چون مردم به عباسی ها به اعتماد شده بودند. موضوع دیگه بیکفایتی خلفای عباسی بود. در آخرین روزهای آخرین روزگار خلافت عباسی ها کسایی به خلافت رسیدن که یعنی شخصیت درست نداشتن و غیر از عیش و نوش و فساد اخلاقی و آزار دادن مردم اینا دیگه کار نداشتن به او خاطر دیگه نمیتونستن که با حکومت کردن یا به اقتدار خود ادامه بدن به این خاطر خب و موضوع دیگه نبودن مرکز قوی و مدبر بود یک مرکز قوی وجود نداشت تا حکومت اداره بکنه و هر یک از عمرای محلی میتونست که برخلاف خلیفه کار بکنه و یا امو اردو و کار که میخواد بالای خلیفه قبول بکنه بالاخره حجوم نیروهای مغولی تحت قیادت یا تحت اداره حلاکو حجوم میاره و برخلافت خلافت عباسی ها که پنج قرن دوام کرد خاتمه میبخشند و به این ترتیب خلافت عباسی ها خاتمه پیدا می بود شاگرد عزیز درس امروز ما شما امیدوار هستم که درس یاد گرفته باشین و از او لذت برده باشین و با معلوماتتان در قسمت مضمون تاریخ یا خلافت عباسی ها افزوده باشم پیش از اینکه درس ختم بکنیم باز هم چند سوالی برای کارخانگی برتان آماده ساختیم ما سوالا را برتان خوانم شما هم کتابچه و قلم را بگیرین و سوالا را برتان یادداشت بکنید سوال اول از تایر فوشنجی در برخورد میان امین و مامون طرفداری کی بود سوال دوم کدام عوامل عمده را می توان در سقوط عباسیان مهم شمرد این دو سوال است که در درس تشریح کردیم و خواندیم امیدوارم که درس یاد گرفته باشین سوال کارخانگی را هم یادداشت بکنید و برای روز آینده بخیر در کتابچهتان جواب زیره با کمک کتاب درسیتان نوشته بکنید تا تقدیم درس آینده که باز هم در خدمت شما حاضر میشم باز هم از توجه تک تک شما تشکر میکنم شاگردان و عزیز و دختران و پسران خوب امیدوار هستم که صحت صحتمند باشین و دست در های تنه و کار خانگی ها را انجام بدین و همچنان نکات بهداشتی را به خاطر صحتتان نیز نظر بگیرین شما را به خداوند یکتا میسپارم شاد و موفق باشین شاگردای عزیز